de rimas y citas donde yo pueda buscar un escape, una salida de este juego infernal de críticas donde caminas te con miradas cínicas pensando que por ropa ser es un criminal pero solo un par de líricas voy a dar mi voz con el micrófono para no tropezar con la timidez y voy a guardarse los zapatos para no caer yo no quiero verme al espejo y mi ser desconocer por eso prendo un vuelo donde no tan no sé lo desescriba hasta envejecer si yo me quedo con el rap tiene un porqué Porque tanta cosa yo elijo mi felicidad mantener Aunque diga que mi vida es un desastre Yo sé que mi dignidad es un camino de papel Y mis pasos son el lápiz grafitos de rima en un riel Y mis pasos son el lápiz grafitos de rima en un riel sin coco hermano La central representa Ya ¿Cómo está Cabildo? Bumba Bumba Ya Ya Un fuerte aplauso para el chiquillo, lo hizo muy bien.